isso, meus amigos. Depois de quase três anos sem Ben contra a Cade, a PEN não vai sair zero. A PEN convenceu? Não. lado, Red Kennedy Calunga do outro, mas ele encontrou três. Bot diff, bot diff, mano. Bot diff suprema. Está visitando muito durante as jogadas. O Carioca, infelizmente, não conseguiu se encaixar nas lutas. Mano, o que que tá acontecendo com o Carioca, mano? Pô, o Wiser também não teve um jogo muito feliz aqui não, hein, mano. Sabe o que eu fiquei pensando naquela fight do bot? Aquela fight do... Essa. Né? Na screen. É, essa hum. fight. Na screen que eu texto de onde eu tô morrendo. Lembra? O Drake? Hum. Quatro. Let's go. Which part do you think? Most I didn't feel it's hard. When we, we watch the game, eh, I think everything is easy. Hmm. But now I think I'm um, I'm feeling a lot a lot of pressure. I think to play well because I know I'm not playing well. But I'm trying to think like game is not hard. Like oh. game is simple. Oh. I can I just need to breathe and watch the game, you know. During the game? Mm hmm I'll be more relaxed today. Respect Mourinho, <coughs> Really, I don't feel he get the half clear, you know. Um, dois, três. Um, dois, três. Yes. O três, golpe! Um, sei que a gente tá um pouco abaixo do esperado, mas eu super acho que é normal. É um time com integrantes novos, então eles precisam se encaixar e eu confio muito na força de vontade e no empenho dos meninos e eu sei que vai dar bom. Eu xingo muito essa Tier 2 aqui. E a outra não quer parar, gente. Vamos! Isso aqui é bem! Isso aqui é bem! Isso aqui é bem! O mapa tá sendo destruído. Agora o Lava já usa o teleporte, já pega essa vantagem de Cauê. Segurou lá em cima, agora eliminação pra cima do Lava. Olha o dia, olha o dia! Acaba sendo eliminada! O game feito pela equipe da Loza, mais uma vez no dia de hoje, fez toda a diferença o resultado. É, parece que a Luz Grande está encaixando seu jogo cada vez mais. A sintonia está chegando vai dar certo. Tipo, eu vi como que ele ficou, a hora que, tipo assim, a gente fica muito triste como torcedor, tá ligado? Mas eu nunca vou deixar de acreditar e eu sei que ele é um... Ele ganhou um time pra gente já, ele é nosso ídolo, por mais que, que não esteja bem, o time vai encaixar e a gente vai ser campeão, eu acredito sempre. Pode ser qualquer um. É... Tem que ver. Tem que ver. don't know anything. You don't know anything? Yeah, look, look like during the game. can't know what they will do and they know what you, we are gonna do. Your play is kind of obvious, obviously. Yeah, of course, but like, it's not always like that, you know? because I, I need to control tempo. my tempo too. Because if Lissandra recall first and she come first to the wave and she dive top, then it's my bad because I should I shouldn't let she push, you know. No, you should say I used already turn in here. Yeah, you I know, should but understand. It looks like everything is like I should do it. Guys, you guys need to watch here. Okay. We don't have. They can look for dive then. Yeah, What as we can move, guys. Caitlyn and... I'm just gonna base, I'm just gonna base. Careful. Damage você não tem. Não tem o AD, mano. Primeiramente, mano, isto é crise, tá ligado? Mostrou um time fragilizado. O problema do Carioca é um problema claro de mental, né? Tipo, psicológico. Ele não tá bem, ele não tá bem. O cara provavelmente ficou fazendo festa off-season inteira e chegou jogando que nem pato. Ele só precisa voltar a jogar LoL. Ele já deve ter voltado, porque tomou tanta porrada da mídia e dos torcedores. Essa aí me preocupou. Eu falei, é... cara, é, claramente a coisa não tá legal de um ponto de vista de comunicação, de tudo. We are number nine. Number nine. Amassou a PEN. Não deu pra absolutamente nada desse jogo pra eles. isso que a gente é um time é, meio estável, a gente consegue finalizar as partidas, a gente não consegue usar bem as vantagens que a gente tem dentro, de, dentro do jogos. hoje é, é a situação mais complicada da PEN no campeonato até hoje. É agora. Difícil pra caralho, velho. Why coach and players taking away the can tell me? Como, como, como, como, velho. Eu acho que eu perdi um assim. fácil nesse né, jogo. This game dearly my like worst game of my whole life. Can be, eh, someone message me. you should go out too. And uh, finish 05, of course they will say that they don't know what we know. Everyone is blaming you, blaming you. And mm. if you don't against that, I think, I don't say you should, you, you should conversation with the fans and so, you know? Mm. I feel like everyone don't respect you actually. I don't much care, they blame me, I just... Just, That's um, why uh, like for me it's like stop. Really, I think you still care. Give me costume. In yesterday game we did to try, right? So I want to guys just make a score by myself All frames. Score. Nah. AD 4 for 10, Soft 4 for 10, 전국 4 for 10. How are we gonna make a good play example with this performance personally? we are just complaining about this is like team problem. What you mean about team problem? If you play like bad personally. We need to win on this block and lose anymore. Quem ganhou do líder ontem e ganhou do líder hoje. Vai Lord, I thank you for sunshine. Are you in playoff? Yeah, yeah, 100%. Quem eu seria o favorito, acho que contra qualquer time.